the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Salve, salve rapaziada. Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje vai ser motovlog aqui no canal, beleza? Tamo aí com a BMW aqui no GTA. Hoje vai ser aquele vídeo chave, mano. É grau, é corte, é fuga, é tudo. Bora lá, vamos começar dando aquele grauzinho de leves certo? Pegar a lombadinha ali, ó. Ó, ó o grau, o grau, o grau. Nossa, cuzão, você é louco. O pai manja, o pai manja. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Ó o corte, ó o corte, ó o corte, ó o corte, ó o corte. Você é louco, hein, mano? que mano. Vou abaixo, vou abaixo. Pegar a lombadinha, pegar a lombadinha aqui, ó. Nossa, do... Tá mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Eita porra. Pai manja, hein, rapaziada. Pai manja. Mano, é um foguete. Isso aqui é um foguete, né? Isso é louco. Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo para você poder baixar essa moto, certo? Vou colocar no seu GTA. Vamos aqui pela Groove. Puxar os focos aqui, mano. Olha os focos. Toma grau, toma grau, toma grau. Dá um jeito. Cê é louco, hein, mano. Aí os caras vêm atrás. Ixi, os caras vindo atrás, os caras vindo atrás, mano. Cê é louco, mano. É fuga, é fuga. Não arruma nada. Ele está de tag, Tiger, mano. Está de Tiger, mano. Nossa, mano, olha a força, velho. Tá porra, mano. Tá molhado, velho. Os caras tá atrás de nós, mano. Certeza, velho. Certeza, mano. O cara tava parado ali. Isso que nós chamamos no grau, os caras já vêm atrás já, mano. Eu vou sair daqui, mano. Vou pegar ali. E vou lá pra favela, mano. Vou lá pra favela, mano. Mas o grau vai continuar. O grau vai continuar. grau continua, grau continua. Cê é louco, moleque pai tá levando demais, mano. O pai tá levando. Calma aí, calma aí. Ficar ligeiro aqui, mano. Acho que tem uma VT vindo ali, mano. Calma, calma. The world is a terrible, terrible place. Vamos por essa região aqui. Ah, não, pior que aqui não vai sair lá, mano. Tem que ir lá pra favela, que não vai sair lá, não. Por aqui mesmo. Vamos por dentro. Já corta caminho, entendeu? Cê é louco, mano. É foguete, mano. É foguetão, foguetão. Vamos cortar aqui por dentro, certo? viatura, viatura, mano. Já vai dar grau mesmo. Quero vir vir atrás. Não vai arrumar nada. Ligado. Aqui não arrumar nada. Cê é louco, hein, mano. Vou passar pra favela aqui, mano. aqui é na manha, né, mano? Tomar cuidado com os moradores aqui, entendeu? Será que nós conseguimos dar um grau aqui, mano? Calma aí, então. Vamos ver se nós conseguimos dar um grau. pé no chão, né, mano? Só no cavalinho, só no cavalinho. Vamos virar aqui. Opa, não caiu não, hein? pra ir, pra virar. Opa, opa, opa. Ah, não deu, mano. Mano, eu vou tocar a moto aqui, mano. Vou virar aqui. Vou tocar a moto aqui. Vou pegar ela mais tarde, mano. Tenho que ver onde eu vou deixar ela, mano. Será é que tem uns, uns Zé Povinho aqui também na quebrada, mano. Ó o grau, ó o grau. No vácuo, hein? No vácuo. Vou ter que ver um lugar pra colocar a moto aqui, mano de ação eu vou deixar. Já sei, vou deixar aqui, mano. Acho que aqui ninguém vai mexer, não, entendeu? Não, aqui vai, mano, aqui é foda. Aqui, ó. Deixa aqui embaixo, aqui. Então é isso, rapaziada. Deixa um like no vídeo e até o próximo vídeo. Aguardem aí. Tamo junto, é nóis.